Очередная задача Пентопия. Стрелки указывают направление ближайших клеток, занятых пентамином. Задача дорогая, 80 баллов, но, по-моему, она требует больше внимательности и аккуратности, чем логики. Поэтому начнем. Первым делом надо отметить, как сказать, замкнутые, пустые, ненаправленные клетки рядом с пентамином. Отметьте их пустыми, поскольку там пентамина быть точно не может. Здесь пусто, здесь пусто, здесь, здесь, здесь. Важно не пропускать, поскольку эти условия существенны. Дальше у данного пентамина всего одна клетка у данной стрелки. Значит и соседняя такая же. эти три стрелки не могут показать на соседней клетке, поскольку образующееся ушко пентамина У будет касаться уже отмеченного пентамина. Значит, с каждой стороны, вот это важно, с каждой, и с задней тоже, там, где стрелки нет, надо отметить по пустой. Но теперь справа от этой стрелки всего одна пустая, значит, мы все можем отметить. Четыре клетки уже реализованы. Значит, угловые касания невозможно. А, для данной стрелки заметим, что соседние также не могут быть заполнены, потому что эта клетка пуста. Она не дает двум соединиться по стороне, двум заполненным клеточкам. Значит, опять же, со всех четырех сторон мы отмечаем пустые. И то же рассуждение действует для этой стрелки. Опять пустая клетка по диагонали от нее не дает быть заполненным ближайшим клеткам. Они все пусты. Тут точно есть какой-то пентамин, раз на него наказывает стрелка. Значит, оно есть и тут. А, Причем оно есть на соседних двух клетках с ним. Поэтому здесь снова не может быть все три заполнены. Ближайшие клеточки, поскольку это не даст вот этим клеткам как-то выйти. Значит, здесь снова пусто. Но на единственную возможность клеточки мы уже рисуем заполнение. Это не могут касаться. Значит, данная клетка пуста. И заметим, что у нас раз для этой стрелки через одну клетку появилась заполнена, значит здесь заполнено будет меньше, чем через одну клетку. То есть на ближайших клетках. Продолжаем данную стрелочку. для этой стрелки появилось две пустые. Значит, эти две пустые должны быть распространены на все ряды. Следовательно, только в нижнем может быть заполнена клетка. И все остальные мы также рисуем. И для нашей данной клетки мы отметили, что одна из двух занята, осталась только данная возможность. Соответственно, это Y. Ну и в данном ряду пусто, заполнено. И единственная что сюда влезает, это пентамина У. Три касающиеся клетки могут быть соединены только W. Окружаем ее. Для данной стрелки через одну, через одну. Пока не ясно, но для данной стрелки также через одну есть с ненаправления стрелки, значит здесь она соседняя. вычеркну реализованные стрелки. Для данной клетки снова образовалась по одному направлению ближайшая, значит и по остальным направлениям она ровно такая же. Эта клетка выходит и уже не может касаться с этой клеткой. Данная фигура. Тут есть 4, по диагонали не может, а это может выйти только вот в И, пентамина И. Окружаем ее. Варианты развития событий пока для этих фигур неизвестны. Эта клетка выходит. И раз она близка от стрелки с этой стороны, то есть с верхней тоже должна быть также. Получаем Z. Окружаем ее. Опять для данной стрелки. Вычеркиваем. Для данной стрелки. Ближайшая через одну. Значит, здесь ставим минус. И здесь не забываем ставить также минус через одну заполнено, выходит, и единственная возможность это буква P для данной стрелки. С другого края тоже соседняя. Вычеркиваем. Вычеркиваем. Данную стрелку рассмотрим. Либо в ближайшей клетке будет что-то, либо если здесь минус, поскольку в данном ряду много пустых, а в данном ряду их не так много. Значит, этот вариант не попадает, они обе должны быть заполнены и соединены. Удаляем касание. Здесь у нас уже образовалось N. Данная стрелка реализована. А раз здесь есть N, то здесь N быть не может. Убираем продолжение. И здесь есть P. P тоже нет. Значит, это F. F не может быть здесь. И угловые касания мы тоже уберем. Данная стрелка реализована. Осталось нереализованной только вот эта стрелка. И один кусок пентамина, неизвестно какой, либо V, либо L, либо T. Тут необходим перебор, поскольку ходов просто нет. Или можно такое рассуждение сметь. Вот здесь очередным образом находятся два пентамина. Три не влезет, а одному их не реализовать обе клетки. И данная пентамина не слишком маленькая, Поскольку и P, и U у нас реализованы, то оно как-то вот должно выходить. Предположим, оно заняло вот эту клеточку. Значит, эта клетка пуста. И данные пентамину должно выглянуть касаться они не могут. Пусто, пусто. Значит, это пентамина В. Значит, это точно не В, это Т. А здесь э, из такой ограниченной формы 2 на 4 и P и U уже заняты, значит, какая-то длинная. Y у нас тоже занят, как и N. Из таких форм остается только L. И поместить мы должны так, чтобы... Ну, во-первых, раз тут есть две, значит, эти две тоже заполнены. Но пятая клетка для L не может быть здесь. Она дальше, чем вот эта клетка для данной стрелки. Значит, клетка вот здесь, и наше предположение оказалось верным. Повезло. Все, задача решена.